ये क्या ना हाँ। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है तो आप इसके लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे जैसे मान लीजिए इतने पार्ट में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है ड्रॉप डाउन माने एक तो एरो बना हुआ आ जाएगा उस पर डेटा टाइप पे जाना है ये डेटा टाइप दिख रहा है यहाँ पर जा करके आपको मिलेगा यहाँ पे वैलिडिटी वहां पर कुछ और मिलता था वहां पर क्या मिलता था याद है एम एस एक्सएल में डेटा वैलिडेशन यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगा ठीक है यहाँ पर वैलिडिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ आएगा यहाँ पर जाइएगा और इसको बना दीजिए क्या लिस्ट बना दीजिएगा ठीक है लिस्ट बना दिया अब यहाँ पे आपको लिस्ट देनी है ठीक है किस तरह से लिस्ट देंगे आपको नाम देना है ना स्टूडेंट का यहाँ दे दिया राम ठीक है फिर एंटर किया फिर यहाँ पे कर देते हैं श्याम है ना ये लिख दिया श्याम फिर एंटर किया फिर लिख दिया राजू एंटर किया तो लिख दिया सचिन इसी तरह से नाम पूरा हम डाल देंगे ठीक है फिर एंटर करते हैं तो लिखते हैं सुहन फिर एंटर करते हैं फिर लिखते हैं मोहन फिर एंटर करते हैं फिर लिखते हैं रोहन तो जितना आपको नाम चाहिए उतना लिखते जाइए ड्रॉप डाउन अपने आप ये बनती चली जाएगी ठीक है ओके कर देंगे तो ये देखिए ये ध्यान दीजिए यहाँ देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन अपने आप बन गई है बन गई ना अब आप अपने आप नहीं बनाए इतना सेलेक्ट करके बनाए तब बनाए ठीक है अब यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लीजिए ये हो गया ये राम हो गया फिर श्याम हो गया जितना आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया अब जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया था केवल उतने ही पे ड्रॉप डाउन आएगा उससे ज्यादा पे नहीं आएगा ये बात ध्यान रखिएगा सचिन तक हो गया है ना सुमन करना है ठीक है और एक और मोहन है तो ये हो गया हो गया चलिए कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पर आइएगा तो एट लास्ट वन है अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पर वो रेंट बिटवीन फॉर्मूला लगा लीजिए सीखना ही ना है रेंट बिटवीन फॉर्मूला आपको ये आज़ादी दे देता है कि हम यहाँ पर रैंडमली नंबर जनरेट करा सकते हैं ठीक है तो आपको क्या लिखना है रैंड बिटवीन इस तरीके से लिख करके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा ठीक और तो यहाँ पे कहानी ये कह रहा है कि बॉटम नंबर लिखिए तो बॉटम नंबर मान लीजिए जो का चार नंबर पाएगा सबसे कम पाएगा वो चार पाएगा ठीक है और जो बच्चा सबसे ज्यादा पाएगा 98 पा जाएगा एंटर प्रेस कर दीजिए ये आपका आ गया आंसर है ना अब यहाँ से क्या करना है आपको ये सिंपली यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और फिर यहाँ से चले जाइए यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा प्रॉब्लम यहां पर आएगी तो इसको कॉपी करके और यहां से पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको नंबर बना दीजिएगा एक बार नंबर बना देंगे ना तो फिर ये चेंज नहीं होगा बाहर क्लिक करेंगे अगर आप डायरेक्टली ऐसा काम करते तो बाहर क्लिक करते तो ये चेंज हो जाता लेकिन अब ये चेंज होने वाला नहीं है अब यहां टोटल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका सम का फार्मूला लगाइए ठीक है ना तो ये सम का फार्मूला लगा दिया और यहां से पकड़िए और यहां तक चाहिए ठीक है बंद कर दीजिए एंटर कर दीजिए काम हो गया आपका यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये सब आ जाएगा फिर एवरेज कर लेते हैं ए बी जी ई आर ए जी ई ठीक है ये लगा दिया हमने और यहाँ पर फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चले जाइए आप यहाँ तक ठीक है टोटल नहीं करना है ये ध्यान रखिएगा सेल एड्रेस आई क्या है सेल एड्रेस के बारे में बहुत हम लोग बात कर चुके हैं पहले अब यहाँ पर ग्रेड वाला सवाल है तो एवरेज के आधार पर ग्रेड निकलेगा ये भी दिक्कत हो रहा था ना देखिए इप से ग्रेड निकालते हैं तो ये इप लगा लिया हमने और एक बार एवरेज को पकड़ लीजिए ठीक है अब यहां पे कहना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के 185 के सॉरी 85 के 85 के तो 85 से अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा पाता है या उसके बराबर पाता है तो उसको हम दे देंगे डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे S double dot comma close करेंगे यानी सबसे बड़ा ग्रेड एस ग्रेड है कॉमा तो देंगे फिर ईप लगाएंगे यानी इसको कहते हैं ईप की नेस्टिंग करना नेस्टेड ईप फार्मूला यूज कर रहे हैं फिर आप एवरेज को ही पकड़ेंगे पहले वाले एवरेज को ही देखिए एच टू सेल एड्रेस आ गया है यहाँ पर ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू अब कहेंगे 75 कॉमा देंगे अगर 75 या 75 से ज्यादा कोई पाता है लेकिन 85% से कम पाता है तो उसे मिलेगा ए ग्रेड कॉमा देंगे इफ लगाएंगे इफ लगाने के बाद क्या कहेंगे हम फिर इफ लगाएंगे जैसे ही तो फिर यहां कहेंगे कि this average is greater than और इक्वल टू ठीक है किसके 65 के कॉमा देंगे और यहां पे लिखेंगे हम बी ग्रेड 65 या 65 से अबव लेकिन 75 से कम पाएगा तो बी ग्रेड ठीक है फिर यहां पे इफ लगाइए इफ लगा दिया इफ लगाने के बाद हमको फिर यही कहना है कि if this value is greater than और इक्वल टू ठीक है ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके किसकी बड़ी हो या बराबर हो अभी हम कहा लगा चुका सिक्सटी फाइव तो 55 कर देते हैं कॉमा देंगे ऐसे कंडीशन में सी ग्रेड आएगा double dot comma close comma keep करते हैं फिर से और फिर यहां पर एवरेज को कर लेते हैं सेलेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कहेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 50 के लास्ट में इफ में ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है ठीक है तो यहां पर इसको डबल डॉट कॉमा ओपन कर लीजिए ठीक और यहां पर लास्ट में कहिए डी ग्रेड हाँ, इन सब में से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो अब तो ट्रू तो होगी आप फॉल्स वाली कंडीशन दे देते हैं लास्ट है ना अब तो नेस्टिंग करनी नहीं है इसकी तो यहां पर फॉल्स वाली कंडीशन दीजिए ठीक है तो फॉल्स वाली कंडीशन में दे देंगे फेल्ड ठीक है F A I L E D failed हो गया अब जितना ब्रैकेट ओपन किया था उसी हिसाब से क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दीजिए देखिए इनको मिल गया सी ग्रेड अपने आप मिल गया ना अपने आप नहीं मिला इतना मेहनत हुआ तब मिला तो डबल क्लिक करिएगा सबके लेफ्ट ठीक है अब इसमें देखिए कमाल सेल एड्रेस का सेल एड्रेस का कमाल देखिएगा अभी क्या कमाल है सेल एड्रेस का यहां पर सबसे पहले तो एक बॉर्डर वॉर्डर बना लेते हैं यहां पे जाकर के बॉर्डर वॉर्डर बन जाएगा ये बन गया ना बॉर्डर देखिए सब बॉर्डर बन गया है देखिए अब इस पे अब देखिए कमाल देखिए यहां पर अगर मैं ये वाला देखिए ये वाले रो को देखिएगा ठीक है इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से है ना यहाँ पर देखिए इनको कम नंबर मिला है या फिर छह नंबर मिला है लेकिन ये छह नंबर को हम छियानवे नंबर बना देते हैं यहाँ पर हटा देंगे ओके प्रेस करेंगे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे छियानवे बना देते हैं इसको या संतानवे कर देते हैं नाइन्टी ठीक है एंटर प्रेस करें कौन सा ग्रेड है ध्यान दीजिएगा कौन सा ग्रेड है बी ग्रेड है ना अपने आप बी में कन्वर्ट हो गया अब ये फोर्टी 47 को यहां से हटाता हूं और 47 को हटा करके क्या कर देते हैं 97 कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही हम 97 करेंगे तो ये बी ग्रेड ए ग्रेड बन गया अपने आप ये फायदा होता है ठीक है